Fauna Libre va organitzar diumenge a la tarda una concentració silenciosa en motiu de la corrida que se celebrava a la plaça de Toros d'Elda. L'acte va comptar amb la participació de 50 voluntaris, dels quals 10 activistes van simular diferents expressions culturals, tals com la música, pintura o fotografia. La resta de participants es van situar darrere d'una pancarta on es llegia «La tortura no és cultura» van romandre amb un adhesiu a la boca durant tot l'acte en els quals es llegia, escultura, dansa, poesia o dibuix. I finalment una pancarta amb el lema «Això sí és cultura». Segons paraules del portaveu de l'associació, la representació ha volgut convidar a la reflexió, doncs el dret a la vida de qualsevol animal ha d'estar per sobre de tot, no ens oposem a la cultura. Per això hem volgut mostrar les múltiples formes que evidencien que art o cultura no poden implicar la vida de cap animal. Per finalitzar aquesta convocatòria, es va donar lectura a un manifest en el qual es defensava el dret a la vida i posava de manifest el descens d'interès del públic en general cap a la tauromàquia.